Hei, jeg heter Øyvind, og jeg kommer fra Clarion Intelligence. Her er min kollega. Marianne heter jeg, og det her er The Funk Race Challenge. Eh, men før vi presenterer hotellet, så skal vi spise en chili. Okay. uh, ja. En, Okay. Au. Alex. OK. Nei. Kjempebra hotell. Fantastisk lokalisert. På kaia midt i sentrum. Mm -hmm. 290 rom. Uh, Kitchen and Table, restauranten vår. Mm. Øyvind? Mm. Mm, fantastisk restaurant. Mange spiser burgere, men det de ikke vet, er at vi har fantastisk mange andre gode retter der. <laughs> det som er kult med Gjerts, det er jo at eh, vi er blitt Nord-Norges og Tromsøs nummer én-hotell. Alle vil jo bo hos oss, Marianne. Uh, ja. Det er faktisk eh, over ti år siden jeg, jeg har grått. Bare få det ut, Øyvind. Ja. Det er godt. jeg tror Øyvind har det verst. Jeg føler at jeg har bare lyst til å drikke vann. Ja. Jeg har det egentlig greit, men det svir veldig i ja, akkurat i fremst i munnen. Men jeg tror han har det litt verre enn jeg har. Det sterkeste jeg normalt spiser, er fårikål. Og så får jeg det her inn i munnen. Åh. Mm. Jeg svelget ingenting. Hm? Jeg svelget ingenting. Jeg prøvde. Jeg måtte prøve det ut. Men likevel, jeg dør. Jeg dør. Åh. Jeg hadde ikke så lenge i munnen før jeg måtte spytte ut. Du kan få. Nei takk. Få mer. Litt mer rart. Mam-mam. Syns Øyvind skal spise en til chili? jeg dør. Det går bra. Leppene mine pumper. vi starta med, med, en vannlekkasje dag to, og det var ikke så lett. for Å Men... dag to etter åpning vi hadde en fantastisk stor dag, eh, vannlekkasje. Mm. Til dag tre så har vi aquaparty. Og gjør om eh, noe som var litt negativt, til en fantastisk suksess. Og Petter Stordalen kommer opp og hjelper oss å lage Det var faktisk det jeg husker best. Jeg må jo si også sånn som de, de tingene vi har gjort personalet sammen. And here are the fun facts. Øyvind synger mye på kontoret. Nei, Oi. Sorry. Han har et uh, skjult uh, et skjult våpen, holdt jeg på å si. Våpen. Han har en uh, mikrofon, og det er hans tommel. mm. <laughs> kan vi få mer is? Jeg liker å stikke råd. Jeg vil jo Personlig så vil jeg anbefale Lars Nymo Trulsen i Sparebanken Nord-Norge å prøve det her. Han er such a pussy, mm. så han burde egentlig prøve det. Kanskje han òg gråter på film, sånn som jeg gjorde nå. Ikke grått på ti år, og plutselig så skriker jeg som en liten baby her. Nå, jeg gråter jo greit, men jeg føler at jeg har ei tann som er på tur ut. <laughs> jeg har faktisk to babyer. De har akkurat fått tenner, dem òg. Så det er artig at du har fått tenner. Jeg har aldri erfart noe lignende som det der. Nei. Ikke heller. Og at jeg, det blir bare sagt vi skal bare tygge litt kort på det, og så skal vi svelge det. <laughs> Min chili ligger der, og den klarte likevel å ødelegge meg. Min ligger òg der. Men uh, det gikk bedre med meg enn med deg, tror jeg. Ja. Jeg er vant til å sterk, mer sterk mat. <laughs> Det er viktig å huske på at eh, det, eh, møteplass vil ikke bare si en fest eller eh, ja, å komme ned dit. Det er jo hele konferansesalen. At kommer folk fra hele verden og Norge og møtes til konferanse. Bor på hotellet, spiser kitchen table. Mm. At det er hele pakka. Og det mm. er veldig, vi er veldig stolte av det. da. Nå har vi fått en ny rett til kitchen table. Mm. Det blir bra. Mm. Tusen takk for at dere ser på The Funky Glaze Challenge. Og husk å legge igjen en kommentar og like og dele eh, videoen vår. Spesielt for at Øyvind gråt. <laughs> Øyvind, jeg skal på jobb. Mm, det er jeg som bestemmer det. Vær med og støtt de lokale bedriftene i Tromsø. Gå inn og eh, lik Klaran Talliers side. så ta en titt på de andre videoene som er lagt ut hos de andre. Enjoy. Mm? Oh, God, that was a feeling! Feeling! after three seconds. It was just five. It was. Yeah. But I'm so glad that you were more worse than me. <laughs>